कोरिया की टॉप पाँच चाय जो हर भारतीय को एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए कॉफ़ी मिक्स ये भारतीय चाय के समान है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार की दूध वाली काफ़ी है जो काफ़ी दूध और चीनी के मिश्रण से बनती है यदि आप कोरिया आ रहे हैं तो काफ़ी मिक्स का मिश्रण आपको पसंद आ सकता है दूध का नरम स्वाद और कॉफ़ी की सुगंध आपको इसे पीने पर मजबूर कर सकती है कोरिया के कैफे कार्यालय घर जैसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आपको कॉफी मिक्स ना मिले कोरिया में कॉफी मिक्स बहुत ही सुविधाजनक चाय के तौर पर जानी जाती है क्योंकि इसकी मिनी पैकिंग आप कहीं भी आसानी से ले आ जा सकते हैं इसलिए भी कॉफी मिक्स अपने आप में एक बेहद ही उत्तम और लजीज चाय में से एक है कॉफी मिक्स よよよよ。